Arca nace hace casi cuatro años en viaje que hace Paula Marra junto a otros referentes sociales. Ahí ve esta problemática, que ellos lo que tenían era un problema de comercialización. Te generaban cosas hermosas, como todos los productos que hay acá, pero había un problema de hacer llegar eso a un público más extenso y, si se quiere, con un poder adquisitivo más amplio que les permita generar... Eh, más ingresos a esas mujeres, La gente que está trabajando en el territorio, como la Fundación Gran Chaco, se encuentra que ellos no pueden hacer la comercialización y que realmente estos productos no podían llegar al público que ellos querían llegar. Patriarca intenta solucionar un problema de comercialización eh, en comunidades indígenas y criollas eh, del norte argentino. Matriarca trabaja en red. Cada uno forma parte de esta red que lo que en definitiva trata de hacer es generar desarrollo en estas comunidades que son muy humildes. Fundación Gran Chaco tiene distintas capacitaciones, sea en el tejido, sea en el confeccionado de algunas bolsas para poder eh, envolver estos productos y que queden más lindos, que hacen que las mujeres tengan más herramientas para que el producto tenga más valor todavía. Matriarca dentro de esa red es la parte comercial, la que lleva sus productos al resto del mundo, porque hoy ya estamos vendiendo en Estados Unidos, la idea es abrir en Brasil. Me pareció interesante esta idea de Paula de que, de que también que matriarca una empresa en el fondo implica que el día de mañana, en un ideal, que las mujeres sean las accionistas de la empresa, ¿no? Entendiendo que las mujeres el territorio pueden ser empresarias, o sea, tienen la capacidad de poder generar un proyecto que genere rentabilidad por sí mismo y no dependen de un organismo público que la subsidie ni esta idea de, no asistencialismo, ¿no? Favorece a que, a que están integradas al mundo de alguna manera, ¿no? Es como que sin perder todo lo rico que tiene su cultura, comienzan a integrarse a lo que es el mundo, al menos en, lo comercial, pero también, también a cualquier vínculo. O sea, hoy que una mujer tenga la posibilidad de comunicarse a través de Skype con nosotros, significa que tiene la, la, posibilidad de comunicarse a través de Skype con cualquiera. Entonces eso es una apertura al mundo que antes no la teníamos. Con la cooperativa que trabajamos son más de 3.000 mujeres. Más de 3.000 mujeres, 20 asociaciones el Wichí, Pilagá, Comlec, Cuom. Y, que, las Com que se están integrando, algunas comunidades Com. Eh, todas reciben un pedido, hay mujeres que se especializan en una cosa y por eso se les pide ese punto particular. Entonces, una vez que ellas las hacen, nosotros después Gran Chaco los va a buscar a las distintas comunidades, los lleva a Formosa y de ahí nos llega a nosotros. participamos en todo. ¿Y en el aeropuerto? Sí, en puntos de venta que tenemos como aeropuerto y en algunos museos. Y, online estamos empezando. Sí. si quiere, tenemos dos grandes desafíos. Primero, que el, la dinámica de trabajo con las mujeres pueda estar, si se quiere, mucho más aceitada. por otro lado, en la medida en que podamos comunicar el valor que tienen estos productos. El consumidor tiene que entender o, estaría bueno que pueda apreciar que es un producto que es súper sustentable, como decíamos, todo el proceso de, dónde viene, eh, de sus materias primas, y por otro lado que contribuye al desarrollo social de estos territorios, es algo que en sí mismo tiene un valor mucho mayor que cualquier producto industrial. De hecho, el, el caso de Estados Unidos es, es, un, es un lindo caso, porque si bien el material que en Argentina está creciendo y mucho, en Estados Unidos no fue bárbaro en estas dos ferias, entonces de alguna manera eso nos dice que eh, la aceptación de estos productos es muy buena afuera. Luisa y vivo en la comunidad Pilagá del kilómetro 30. Desde el, el, momento que empezamos con la fundación y las mujeres de matriarca, cambió bastante el, la forma de cómo podemos vender nuestros productos. Porque la, fundación puede venir en 15 días, puede venir a, llevar muchos productos. En cambio, si viene un turista, puede llevar, mm, si ponerle, si le mostrar estos productos. Y el turista te compra un, producto nomás. Agradecemos la a las señoras matriarcas que ellas se encargan de vender nuestro producto porque nosotros no podemos salir a vender nuestros productos.